con leche. Sí, no sé, la foto... ¿Es frambuesa o es ese, fruto raro rojo chino? ¿A qué sabe? Ni idea. A un misterio. Y yo voy a comer este marshmallow rosado que venía en esto A ver, probémoslo. Probemos el delanto. No tengo ni idea que qué sabe esto. Cómetelo. ¿Maní? No. ¿Fruta? No, no sé qué. Ese sabor que tiene el chicle como cuando se... Se acaba el <laughs> sabor. se acaba el sabor. <laughs> es muy mm, malo. <laughs> Ya, vamos a comer este marshmallow que probablemente es relleno de algo, no sé qué. Un poco, este, un poco de cultura. Este símbolo que está ahí es para bueno, se ocupa mucho del papel cortado mm. para desear buena suerte en un matrimonio o... ah, bueno, y en los matrimonios siempre te dan dulces. Mm. Es como costumbre que te den bolsitas con dulces. Así que puede que sea uno de estos dulces de matrimonio. Está rico. Es rico. No sé el sabor que tiene, pero es rico. Como frutilla. Como jarabe. Esto... Mm. ¿Usted ha visto el pero son yogur, mm, leche. Me tinca que es muy malo. <laughs>